Мама, это ты леску оборвала-то на, на балконе? Что, меня звали, нет? Кто там смеется? На нас сигареты не кидайте. Давайте. На наш только балкон сигареты-то не кидайте. То пожалуемся. Пусть только что-нибудь загорится тут у нас. Кто там болен-то? Сами больны, наверное. Кого там пару раз было-то? что не знаю, ну, кто там говорит-то. Больна. Сам больной, наверное. Тупой дурак. Алиса! Алиса, только не прыгай не прыгай алиса сейчас пойду заберу тебя